alte Saumann. Sigma. Ah! Exactly like this, brother! Woo! Wir sind vorbereitet, wir wissen, was die machen und äh, wir haben perfekt trainiert. Also wir müssen nicht mehr trainieren. Ne? Was war denn noch nicht da? Nee. Achso, ja, mein Headset wird auch noch repariert. Ne? Ähm. Ich dachte so, scheiße, der Tag wird schon mal gut an, Alter. Irgendwie Oberpass geworden. Ja. Nein, wir selber. Weißt du das? Mit Berno? Ja. Wir konnten aussuchen. war doch nicht. Aber oh, ich hab dir was reingemacht, der. Jetzt okay. Ein bisschen Zaubertrank. Hey Leute, wir sind gerade hier auf der DreamHack Leipzig, ähm, ungefähr 20 Minuten vor unserem ersten Spiel gegen Virtus Pro. Wir haben die Vetos gemacht, das ist die Map geworden, die wir erwartet haben, Inferno. Ähm, wir fangen als T an, was sehr gut ist für uns. Also es läuft erstmal schon mal vor dem Spiel alles so, wie wir es wollten. Wir haben echt gut trainiert, zweieinhalb Wochen ungefähr, Bootcamp gemacht, und äh, wir sind guter Dinge, dass wir das Spiel gewinnen. Ich bin ein bisschen nervös vor so einem Turnier. Ähm, kann nur zugucken, aber äh, ich hoffe, es wird alles gut. Die Jungs haben alles im Griff, Tobi hat alles im Griff und ähm, es wird schon. Pim, looks like we're about to jump into our first map of the ESL Pro Tour here at Open Leipzig. Big gonna be starting on the T side. No, it's not side, it's not side then. One more CT. Big City. 3, 2, 1, go. Alles weg. Links, links, links noch einer. Nice! Was? Ruiz, Was? Ruiz! Can be also I have 20 HP. I'm checking city. You can plan. 10 Sekunden. Nick, let's jump plant. Nein! IP, IP, IP, rechts, IP, IP, rechts. IP, du geile Sau, Mann. Sigma. Retting. Retting. Long, long, long, long, long, long, long. Pushen Banana. Side. Er ist vor dir irgendwo. Wie long? Bibio, äh, Graveyard! Graveyard! Close Action! Boom! Nice! Ja, Roschmann! Oh. Aber Felix Banana. Yeah, F's or B right now, okay? I will save it flash B. Okay. Or I'm just coming in. Come in and boost me. Let's throw something B, I'm Molly. I will push, I will. Jarosz, you can't go, Jarosz. Link rein, link rein. Der Molly an. Soll ich ihn nochmal über? Soll ich ihn nochmal über? Bitte ist frei, bitte frei. Bumm. Komm B. I push to Jarosz. Ich hab, ich hab verschoben TC. Pool, move, move, pool, one more. Low HP, Jarosz, pool. Nein! Starting not for much longer and big in cruise control. Take 16 to 8. Äh, wir waren natürlich sehr froh, dass wir Inferno bekommen haben. Ähm, das haben wir eigentlich geschafft, weil wir ja, ein bisschen uns auch auf Vertigo vorbereitet haben und auch einfach das Risiko eingegangen sind, dass wir, wenn es schlecht läuft, für uns auch Vertigo spielen. Deswegen konnten wir es eigentlich, ähm, ja, das, deswegen haben wir es geschafft, Inferno in diesem Match zu bekommen. Und dementsprechend waren wir auch sehr gut vorbereitet. Also wir haben schon das Training angepasst. Wir haben es leider sonst aber nicht so gut geschafft, das wirklich in-game abzurufen. Und das ist uns heute gelungen. Also wir haben genauso gespielt, wie wir trainiert haben. Man, hat, man hätte auch im Voice, äh, natürlich haben wir, uns, haben wir uns gefreut und gefeiert und so weiter, aber so rein von den Ansagen, wie der Spielfluss war, war es sehr ähnlich wie im, äh, im Practice. Und ja, darüber bin ich auch sehr glücklich, weil das meistens das Problem ist. Äh, der meistens, man kann sehr viel trainieren. Ähm, aber dann, wenn man es dann im, im Official nicht abrufen kann, dann ist das natürlich alles ein bisschen ärgerlich. Und das ist uns heute gut gelungen. Was äh, ist das denn hier? Tobis. Nein, all Renegades. Renegades. Renegades. Yeah, I, think, I don't think Renegades. I think Renegades, John. I have feeling. No. You want Golda is really good. I watched I some dem demos. Feeling. They're really good. You want to eat something? You should just think about it. Du denkst auch nur ans Essen. Ja, ich das ist so dreist, dass du das wieder sagst, weil du in den drei Wochen jeden Abend nach Five Guys Endlich gebettelt hast. Da, der das sagt. jeden Abend hast du gebettelt und dann wurden sogar die billigsten Wetten angenommen, dass du im PCW gegen irgendwelche Noobs bei 30 Kills nochmal zu Five Guy darfst mit Milchshake. Das ist so dreist von dir, Alter. Ja, das, das waren aber alles deine Wetten, die du aufge Die hast du mit Vati gemacht, hast. die, die PCW-Wette. Ihr habt nur gesund gegessen, mir die Wahrheit. Nee, wirklich. Obst, das war, das war wie zu Hause bei Mama. Wirklich? Wirklich viel Obst. Ja. Und gerettet. Coinflip, wir gewinnen Coinflip. Ja, okay, ist egal so. Dann wir überlegen, okay, wir, wir suchen die Map aus. Wir, er fängt an zu bannen, Nuke, wir bannen Train, er bahnt Oberpass und ich sag, das zwei. Er guckt so. Scheiße. Bahn Mirage. dann ich sag so, hey, sollen wir Vertigo? Nein, nein, okay, wir machen safe. Bahn, Inferno, Bahn. Der wusste nichts. Das war geil. Die haben auch gar nichts gemacht als CT, ne? Nee, gar nichts. Perfectly how we played, man like 2 and A sometimes, and they come execute you, kill 3 people, even they killed themselves once. Yeah, I gave him 99 and more, uh, 99 and whatever. But I was, I shouldn't have killed one in this situation. Nee. <laughs> hey, one situation I played really bad, man. You kill everyone, but yeah, nice, man. I shouldn't have killed a single guy, but... That's how, this how it is. Von Pit? Like a tree guy. Yeah, yeah from Pit. Yeah, the other one got killed by his mate, very unlucky. Die B-Spieler müssen dann drauf spielen, ihr habt das ja super, ihr habt Die nie eine Chance, wenn sie auf B gehen, ne? Nein. Müssen die Skipper und Karre ich stehe vor der Party, aber erstmal müssen wir so. was gewinnen, ne? LTC. Ja. Nein. ja, nach dem Spiel, wenn wir wissen, dass wir noch ein Spiel später haben, dann gehen wir natürlich meistens erstmal was essen. Wir planen aber auch unser ähm, Essen so, dass es auch natürlich passt zu dem Spiel. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, dass wir sechs Stunden Zeit haben, dann würden wir jetzt nicht direkt was essen gehen, äh, weil wir sonst in vier Stunden ja wieder Hunger haben. Wir planen dann meistens das Essen so, dass es auch passt. In dem Fall passt es. Jetzt sind wir essen gegangen, essen vor dem Spiel vielleicht noch eine Kleinigkeit, ein paar Bananen oder sowas. Äh, meistens gucken wir uns dann natürlich bereiten, wissen wir schon, wer der nächste Gegner sein kann. In dem Fall jetzt wissen wir es. Ähm, weil jetzt ja gerade Renegades gegen Cloud9 spielt. Einer von beiden wird sein. Wir gucken uns dann schon mal ein bisschen das Veto an. Und ähm, hier in dem speziellen Fall waren wir jetzt nicht vorher auf alle Teams vorbereitet. Wir haben uns hauptsächlich auf Virtus vorbereitet und werden dann halt jetzt dementsprechend schon nochmal kurz ein bisschen an Demos gucken, wenn wir wissen, welcher Gegner das ist. Wir haben da mittlerweile ziemlich professionelle Tools, um auch so eine schnelle Analyse zu machen, um natürlich äh, so schnelle Tendenzen, gewisse ja, Tendenzen zu sehen. Das ist das, was wir machen. Die Spieler ruhen sich meistens aus, ein, zwei Stunden, vielleicht schlafen die auch mal eine halbe Stunde und dann versuchen die früh genug, ähm, sich wieder aufzuwärmen. Meistens auf der Dreamhack hat man jetzt nicht so einen super professionellen Trainingsbereich. Meistens hat man einfach nur fünf Computer mit ein paar Abtrennern von den anderen Teams abgetrennt. Und da kann man auch, äh, manchmal ist man nicht mal online, man kann nur ein bisschen Aimbots spielen oder so, aber dann damit die Spieler ein bisschen warm werden wieder, spielen die meistens dann so eine Stunde oder anderthalb davor, spielen die schon mal ein bisschen wieder. Done mouse performed very well. And he said that just based on the way Tabson walked into the server, the way he got up this morning, they had belief in him popping off. So let's see if Tabson can do it twice. Oh, crowd is alive right now. And let's see if Renegades can hold their own here on the CT side of Nuke. It was close main. He's in the main. He smoked, lurk smoke. nice, just chill, just chill. Hey, we will play. He was CT. yeah, he was CT left side. irgendwo, äh, Flo, irgendwo M äh, Mikke wahrscheinlich. Don't give them free pray packs now. Listen, we will do liquid smokes, many people outside down, okay? Lass mal Richtung Cat zielen, ja? 3, 2, 1. Scout Fenster. Yeah, we, go, we go down, Secret. Nice, nice, we go Secret down. Bitte halt dich selber, ja? Dann, who has no smokes here, ja? Yeah, we lost one, we lost one. We have good. Nothing. We have just one yeah, yeah, good free. One push, one push. Lass mal schnell gehen jetzt. Einer war noch runter, Cat. Also, I will take room control here bit. Plenty behind silo. I ah, have window. Down right side hit. And left side one. Two ramp, two ramp, yeah. One is M4, one is M4. Nice. Left side out. I ah, have window. Nice! On one. Chillish, chillish. Ramp. Last ramp, last ramp. I got him. One HP, half HP. Ah left side ramp. Left side ramp. Hast du links oder rechts? Care main, care main. Yeah, he's outside main. We go under heaven with many people. We go down. Holding, I'm holding a secret right Yeah, now. we go down. John, try to go from under heaven towards ramp down. Nils, komm mit mir. Ja, ja. Flash einmal main rein so, Nils. Ja. Aber Bande einfach so, genau. Und komm, we go outside down. Uh, ramp nice. nice John, still search, okay? Even, even, just one guy heaven and I don't know other guy. The other was inside. Main. Yeah, the other I think Coming Mama offensive, you spike. I'm flashing your behind. Flashing your behind, Yarosh. Let, let's contact ramp, guys. Come yeah, yeah, ramp. Go through ramp. I need. He's, I saw Matt Yarosh. There. Yeah, he's still there. I'm flashing. I need, I need him, Yarosh. Flash. Flash. Dead, Yarosh. Nice. John, do main smoke. I Step. Wo, wo seid ihr? Smoking now, Yarosh? Yeah, yeah, just... Exactly. Ju They don't know about me. MIBR, MIBR, jeder. Check everything, John, yeah? yeah, yeah Check right side after. I, I but, said. Yeah, yeah, but please no, please first. It's way too heated. No joke. It's yeah. uh, it's it's too heated. We never had this. Yeah, we also didn't have it last game. Yeah, I don't know where this heat comes from. We play insane. No joke. But we just have to calm down a bit. That's from my side. I can just tell you from outside. Yeah, it's not like in Prague. It's like too much. Uh, uh, uh yeah. yeah? So right. we but go on. yeah, I just wanted to say now, everything was really fine, boys. Yeah, even if it's sometimes heated, we need to calm ourselves down. Last time, please, if I say TCU smoke main, then you are the guy who smokes main. No one else, guys, okay? Everyone holds the weapons. Other than that, hey, everything is chill, guys. Look, we have 6 rounds, we will make 11 rounds out of it, okay? Are you equal? We do... No. We buy, give up to Flo, we play SK, SK really slow round with parking style, yeah? 30 Stem. Was there? You sing what's leider. Wissen nicht, wissen die nicht. One loop me. I've good timing. I've, I, they can think doors open, shall be careful. Yeah, yeah, I know, I know. Long. They go up vent, they go up vent, they go up vent. That vent. Der kann go. Vent. Der kann go. Die können Könnt ihr Heaven gehen? Nee, ne? Der kann go. Ja, ich hab's jetzt. Doch von außen können die hochspringen. Unwahrscheinlich, nein. Der hier, I'm blind. What's here? Da, down ramp. Oh. Outside, uh, down ramp. Outdoor, dead. One is uh, äh, window. Last window. Window last. last. No! acting like this, brother! Woo! Jungs, you nice. are the best, man. Let's go! Ja, das nice. hier, es geht. Die Job ist feiert. Nice Rotation, Rische. Wait, komm. Die sind dazu dumm gestorben beide, ja? ja. Focus direkt, Focus direkt. We are two behind ramp. One is still ramp. Der ist auf der Rampe. Lass Deutsch reden. Nice. halt, Digga. Auf der Rampe. Bombside, Bombside. Warte, Flo. Bomb ist down irgendwann ist Der war auf äh, der Rampe, helft mich an. Weißt wo ich bin eigentlich. Der hat close ramp, boys. Links, close ramp. Links. Nice. nice. Bomb, Bomb, Bomb, beide unten. Einer. Kannst du auch der Sink rein. Window and Sink. Ihr habt Double Smokes. Ich smoke mal Sink, ich gebe es vor. Smoke Window. Ich smoke Double, okay. Mach aber okay, pass auf, ich mach Molo Hier durch die Smoke durch. Warte, warte, warte. Ja, warte. Quality. Nein. 어, 한번더한번더한번더한번더 나이스 볼! die nur an dem Giveaway teilnehmen, einfach hinten in die Boxen. Bob B. und ich im Hintergrund kommentieren. Tizian und Sirsan werden auch ein bisschen grinsen, die haben einfach nur Spaß erstmal. Es gibt keiner, der, macht, der so gute Fotos macht wie du. <laughs> Weh, jetzt geht einer, weh, jetzt geht einer. Ja, hallo Freunde, lass mal ein bisschen was hören. Ich glaube, ihr habt ein bisschen was zum Lernen machen. Oh, das ist doch noch gesehen. Hat sich auch ein bisschen verändert? Ja. Geht los, meine Damen und Herren. Ja, da wird auf jeden Fall gesaugt und dann ist er von der Seite. Boah, ja. Oh, man kann nicht Ja, ja. Guck mal, guter Rückenblech. Oh, man gut auf vier. Ja, guck mal, da, da. Zack, Messer, genau. Ich brauche da einen Genau, noch Crowd A, Türkisch Mafia B. Junge, Nils, du bist der Beste, Alter. Deswegen geh ich für dich sterben, Mann.